Fala pessoal, vocês estão ligados que vai ter um showzaço do Metropolis Music, né? O trio italiano Il Volo vai vir para Brasília em 14 de março e ó, os ingressos já estão à venda. Só que aqui no Metrópolis a gente, é claro, bateu um papo com esses cantores. A gente conversou com o Inácio e o Piero, dois integrantes do Il Volo. E eles falaram sobre tudo, falaram sobre a música que eles gravaram do Roberto Carlos, sobre a amizade com o Paulo Fernandes, sobre como vai ser o show e deixaram uma mensagem especial para os fãs aqui de Brasília. Então vamos conferir isso aí? And my first question, guys, is I define Il Volo style as an opera pop. But I want to know, do you agree with that? How you guys define your own style? Bom, sim, sempre dizemos que nossa música é, é, é uma mistura de, de ópera e pop. E, mas, na verdade, a gente são três cantores que gostam de cantar a, as tradições da, da Itália, da música italiana, as tradições da música de todo mundo, como, como acabamos de fazer nesse álbum eh, e com Como Vai Você, que pegamos uma música do grande maestro Roberto Carlos, Como Vai Você, e, e cantamos. E, e, bom, esse sempre foi nosso objetivo, sempre trazer a cultura italiana, mas especialmente a cultura e as tradições do, dos clássicos do mundo, para que a, a, a, nova geração não, não esquece da, da nossa origem, da, das, da, das nossas tradições. Perfeito. And my second question is about Como Vai Você. Why you guys choose this music from Roberto Carlos, is a very famous Brazilian uh, singer and composer. Why did you choose como vai você for a new single? Actually, Roberto Carlos is very famous in Italy because he went to the most important festival we have in Italy, Sanremo Festival. And also because Como va, va, Como vai você is a, a melody that all Italians know. So when we came for the first time in Brazil 10 years ago, we always said to our audience, one day we'll be singing in Portuguese. And this year, in this new album that is coming out in a few days, we decide to record a song in Portuguese. So we said, let's pick up a song that it's very known to us. And como vamos say, it's very famous. And also from one of our favorite artists, that is Roberto Carlos. And honestly, I can tell you that when we start singing this song in Portuguese, it wasn't so difficult to record it. It was very easy because Brazilian and Italian is very, um, I don't want to say similar, but there's a great connection. Okay. And you have a concert here in Brasilia, March 14. And uh, what the audience can expect for the new, this new tour and this show? Ok. Como o Pedro acaba de falar, é, vai ser a primeira vez que a gente vai cantar em português. Então. Actually, one song, gente... yeah. One Sim. song, not, not the One song, mas a gente vai cantar, né? Por primeira vez. Então, então, como sempre, a gente quer se divertir, quer se emocionar e quer trazer nossa música. E, e bom, e estamos de verdade felizes porque depois a pandemia, pandemia, a gente vai voltar a cantar em Brasil. Então, essa é a razão maior, né? Okay. And it's this time won't be the first time you guys here in Brasília. And have you had the opportunity to walk around the city and have you did a city tour here? And if yes, what do you like most in Brasília? Actually, oh, no. Brazil it's very it's very beautiful because it's a brand new city, and uh, it's mm, all the buildings are very new, and uh, it's like um, a very European. I, I describe like a very similar to a European city. Yeah, okay. And Inácio, do you like Brasilia? Well, um, um não tivemos muita, eh, muitas ocasiões para visitar Brasília, senão somente o hotel e o churrasco na frente do, do hotel. E, <laughs> mas, mas, bom, vamos ver se a gente vai ter tempo para visitar um pouco essa cidade, que é a capital Sim. do Brasil, então. Vamos ver. Ok. And Inácio, sorry, Piero, I will speak a little bit in Portuguese right now. I understand. And... I understand. Okay. Inácio, o seu português é incrível, você fala muito bem, é, dá para compreender tudo, é perfeito. E eu queria entender um pouco, a gente sabe que você tem uma conexão muito forte com o Brasil, né? Familiar, Sim. amorosa. O que, que mais encanta você na cultura brasileira? Bom, é... um mês atrás, a gente, um... quase dois meses atrás, a gente viajou para o Brasil para um evento privado. E a primeira coisa que falei para Piero quando chegamos foi me sinto em casa. Não sei, tenho, tenho essa conexão com o Brasil também, porque tinha namorada, agora não mais, mas tinha namorada. E, e, e, e viver o Brasil, que não é aquele turístico, mas é aquele do Brasil, dos brasileiros, ah, não sei, me, gosto, gosto muito a, a sensibilidade das pessoas, a felicidade das pessoas, a, a natureza das pessoas que sabem viver com pouco, né? Porque, desafortunadamente, tem essa realidade que muitas pessoas não têm muito, muito mas conseguem viver com pouco. E é isso que eu gosto de verdade do Brasil, porque como, como ele afrontam as, as vidas é diferente e parece muito com as pessoas do sul da Itália. Então, isso é o, o que gostei mais do Brasil e, e de verdade, assim, cada vez que, que viajo para lá, me sinto em casa. E tenho essa conexão muito forte com o Brasil. Okay. And you, Piero, uh, do you see connections between Italy culture and Brazilian culture? Very similar. But what can I say about Brazilian people? What I love about Brazilian people it's their smile. They always smile. The the attitude they go on problems. It's very it's very important and is an example for the, the entire world. It's all about attitude. Yes, it's all about attitude. Because even though we have problems, sometimes we don't stop and realize that we have everything, but we are still looking for happiness. But Brazilian people show us how to be happy with few things. And also maybe because the weather, it's always beautiful. And, but the positivity that we feel and we touch in, uh, in Brazil, it's something, it's something unique. And Piero, I was reading on Il Volo website your bio, and I read something completely unusual. I saw you used to rehearsal completely naked. This is true, and why did you do this? <laughs> no, this is something uh, fake because one day we were in uh, Los Angeles and I was warming up my voice, right? So I was warming up my voice and uh, while I was warming up, I was changing, like putting on my suit for the show. And there was this uh, group of journalists who follow us in that. Um, so he came into he came into my dress room. He didn't knock at the door. So he opened the door. I was rehearsing without like just with my underwears, but it was the moment that I was putting on my pants. So just to make fun, he said, "Oh, he warm up the boys naked." So there's no. I'm very cold. Look, I'm home. Okay. Like is this because it's very warm and I always keep so. I cannot imagine myself always naked because I'm freezing. Okay, but do you agree it's a fun story to tell? It's fun, I know <laughs> it's fun, but it was a long time ago. Now, okay. I'm, now I'm getting older, so I get colder. <laughs> Fine. And guys, one thing that's amazing about Il is that you can sing in a lot of languages, Portuguese, Italian, English. How do you learn so many languages and how do you think uh, to sing in all these languages? Do you believe language, uh, sorry, do you believe music is a universal language? Com certeza. As música pode unir pessoas. As música pode te ajudar a, a, a passar momentos difíceis então, uh, essa é a razão porque a gente quer cantar muitos idiomas. E porque sempre sempre fizemos o, o álbum eh, em espanhol do, do original, porque ah, ah, para nós a criar essa conexão entre as pessoas é muito importante. E não somente com música, mas também com as palavras e com o idioma. E, e, e bom, cantar em outros idiomas não é tão difícil, uh, porque a gente tem tre trainer. Então, em português tivemos esse trainer eh, portu brasileiros em, em Milão, duas pessoas incríveis e, e, não foi tão difícil. O único problema que eu teve é que eu aprendi o português da carioca. Então, <laughs> então de, de, de, de, de, de, foi um pouco difícil de, de, de tirar. Mas tudo bem, consegui. Don't worry, you speak a very nice Portuguese. It's completely ah, understandable. Para que as pessoas me entendam, né? It's amazing. O suficiente. And you guys and Paulo Fernandes have recorded a beautiful song called Grande Amore. Sorry about my Italian. <laughs> It's okay. It's and perfect. how how was work with Paulo Fernandes? And that happened uh, in the during the COVID nineteen pandemic, isn't it? Yes, we were home. We were at home, so we decided to do something mm, different. And when we talked with our label company, we start looking for a female voice to record our mm, signature song Grande Amore. And uh, they proposed us Paula Fernandez. Actually, honestly, I didn't know her. Ignacio Angeluca knew her. But when we listened what she did was great. And what I like about her, it's so professional. She's so professional because also we did um, video music for this song and uh, she actually we thought okay we can use the video we have and match them but she did a great video music that we had to fly to rome in a beautiful venue and remake uh, a new video so she's very professional she's a great artist and i think she's a great person because we never met her in person but I'm sure in this tour we we are doing now when we come back uh, to Brazil, for sure we will meet her. Actually, we have to invite Paula in in our show. I will. I will. I keep in touch with her. So perfect. Okay, and Inácio, I've learned that you love Tiaguinho, and I want to know: Do you like samba and pagode? Eu amo pagode, mas como amo, como amo sertanejo e toda a música brasileira são muito boa e e com Tiaguinho aprendi muitas músicas, como Um Beijo Doce, o Domingo, toda essa música que, que gosto muito. Can you expect a involved versions of pagode? What's pagode? Pagode é, é, é como é, é como reggaeton, mas do Brasil, né? So guys, just for finish this, I'm asking especially Inácio, can you send a message in Portuguese to your fans here in Brasília? Com certeza, é, acho que a gente está muito feliz de voltar em concerto no Brasil, e especialmente esse ano, depois, é, depois da pandemia, vamos voltar, vamos voltar por primeira vez cantando em, em português, uma música, mas vamos cantar em português, então muito obrigado por esse ano de apoio, para sempre ter sido presente com, com a gente. E muito obrigado e até logo, até em março. Pessoal, é o seguinte, se você gostou dessa entrevista, por favor, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal do Metrópolis e ativa o sininho, porque aqui o que não falta é novidade.